Ah, Nateera yoga yoga nnyo nnyo essanyu essanyu lye nnyini nnyini lye tulina era lye tuwulira munnamawulire munnaffe okubanga amaze n'ateebwa n'ava mu nkomyo oba n'ava emapika w'emitayimbwa e, tuyozaayoza mwana mulenzi bra ke mukasa okubanga osobodde okubanga nateera oteebwa okuva mu kkomera akwatiddwako uh, omukyala amanyikiddwa nga shamim malende ono uh, nga mp okuva era nga lawyer mu kibiina ekya noop oba national unity platform e, saawa bubadde budde bwa kumakya baasiibye batagala abadde nookola ku ki nookola ku kiri okukakasaera okulaba nga mwana mulenzi ibrake mukasa ateebwa asanyu jereere era ssanyu lingi nnyo nnyini ddala ah, wabula nate ah, bamuwadde police bond nga bagiextendinze paka ngaennaku z'omwezi nga nnya omwezi ogwa apriyo gwe mwezi gwe tugendamu omwaka 2023 kitegeeza mu kubaliriramuko okumpimpi Ah, abaana mulenzi brake ayinza okuba nga alina enaku eziwere kumi naawo mweyo range waanaddayo mu kkooti oba waanaddayo kubanga alaba ekiddako ku nsonga guno ogw'omusango ah, twategeddeko obulungi information eno ngaembeera eyabaddewo bantu kuba nti boogera ku bigambo omuli godfather era okuba nti yeyabadde akitaddemu nnyo embeera okubanga omwami ono asibibwa naye bagenza okunoonyereza ngaekituufu ensonga nafumuko okusinziira ku lawyer kyayagenze maaso n'okutegeeza ne basalayo ne bamuwa police bond eyo nga bagenda maaso n'okunoonyereza okussaako n'oclarifying ensonga eri ababiri bano babe nga bagonjoolagana abaddeko ne mwana mulenzi wisdom kaye okusaako n'abakungu abalala ab'ekibiina kya nup e, bonna babaddeko ne muganda wa ibulake kenyininyini naye abaddeko okulaba nga atlist muganda we ateebwa era nga ave mabega wekomera so ge mawulire genyininyini okuba nga tuclarifying era tukiryainga eya nti munnamawulire munnaffe amaze n'ava mu kkomera katumusabire n'embeere nabe ng'agivuunuka ate era ne police bond we neebeweddeko ayongere okuba nga omusango guviirawo ddala kubanga tegulina nnyo makulu ate teguli mu nsonga just empalana ebintu nga bamanyi nti empalana zibeerawo mu bintu naye era muteesa buteesa dhani okubanga mutuuka ku extent esibibwa so uh, congratulations era nga katusabe byonna byonna bitambule bulungi obadde nnyo okwekumira ku mukutu Ah, Nateera yoga yoga nnyo nnyo essanyu essanyu lye nnyini nnyini lye tulina era lituulira munnamawulire munnaffe okubanga amaze n'ateebwa n'ava mu nkomyo oba n'ava emapika y'emitayimbwa e, tuyozaayoza mwana mulenzi bra ke mukasa okubanga osobodde okubanga nateera oteebwa okuva mu kkomera akwatiddwako uh, omukyala amanyikiddwa nga shamim malende ono uh, nga mp okuva era nga lawyer mu kibiina ekya noop oba national unity platform e, saawa bubadde budde bwakumakya basiibye batagala abadde nokola kuki nokola kukiri okukakasaera okulaba nga mwana mulenzi ibrake mukasa ateebwa asanyu jereere era ssanyu lingi nyo nyini ddala ah, wabula nate ah, bamuwadde police bond nga bagiextendinze paka ngaennaku z'omwezi nga nnya omwezi ogwa apriyo gwe mwezi gwe tugendamu omwaka 2023 kitegeeza mu kubaliriramuko okumpimpi Ah, abaana mulenzi brake ayinza okuba nga alina enaku eziwere kumi naawo mweyo range waanaddayo mu kkooti oba waanaddayo kubanga alaba ekiddako ku nsonga guno ogw'omusango ah, twategeddeko obulungi information eno ngaembeera eyabaddewo bantu kuba nti boogera ku bigambo omuli godfather era okuba nti yeyabadde akitaddemu nnyo embeera okubanga omwami ono asibibwa naye bagenze okunoonyerezanga ekituufu ensonga nafumuko okusinziira ku loya kyayagenze maaso n'okutegeeza ne basalayo ne bamuwa polisi bondi eyo nga bagenda maaso n'okunoonyereza okussaako n'okularifyinga ensonga eri ababiri bano babe nga bagonjoolagana abaddeko ne mwana mulenzi domukaye okusaako n'abakungu abalala ab'ekibiina kya nup e, bonna babaddeko ne muganda wa ibulake kenyininyini naye abaddeko okulaba nga atlist muganda we ateebwa era nga ave mabega wekomera so ge mawulire genyininyini okuba nga tuclarifying era tukiryainga eya nti munnamawulire munnaffe amaze naava mu kkomera katumusabire n'embeere nabe ng'agivuunuka ate era ne police bond we neebeweddeko ayongere okuba nga omusango guviirawo ddala kubanga tegulina nnyo makulu ate teguli mu nsonga just empalana ebintu nga bamanyi nti empalana zibeerawo mu bintu naye era muteesa buteesa dhani okubanga mutuuka ku extent esibibwa so uh, congratulations era nga katusabe byonna byonna bitambule bulungi obadde nnyo okwekumira ku mukutu